dunyoda yaxshilikka harakat qilishligimiz yomonlik bizni qalbimizga ozor beradigan narsalar bormi undan chetlanishlikka harakat qilishligimiz kerak o'shanda biz ko'zlagan maqsadga yetib boramiz qo'pol bo'lsada aytamanki sigaretni chekib osmonga pudab turgan odam hey bolam sigaret chekmagin deyaptida ya'ni biz gunohni qilib turgan odam e bu gunoh qilmagin deyapti u qaytmaydi u qaytmaydi imom azam rahmatullohi bobomizga bir qul xat yozgan juma namozida bir ikki ellik xatni qilib yozib imom azam rahmatullohi bobomizdan qul ozod qilishlikni qanchalik savobi borligini yozib chiqargan uch juma kutgan o'sha juma kutdi undan keyin yana ikki juma kutdida uchinchi jumada hazrati imom azam rahmatullohi bobomiz savolga javob berdi shunda haligi qul kelib so'ragan ekan nimaga buni uch jumada so'radingiz desa u zot aytgan ekanlarki qaranglarki olimlarimizni qaranglar islomni qanchalik chiroyliligini qarang go'zalligini shunda imom azam rahmatullohi bobomiz aytgan ekanlarki o'sha paytda siz savol bergan vaqtingizda man qul ozod qilib ko'rmagan edim va qul ozod qilishlik darajasidagi pulim yo'q edi ishladim mehnat qildim o'sha pulni topib bitta qulni ozod qildim endi bu ta'sirli bo'ladi deganda o'sha jumadan keyin qul xo'jayinini oldiga borsa xo'jayin ozod qilib yuborgan ekan ya'ni biz mana shunaqangi qul ozod yuboraylik demoqchi emasman yaxshilikda ota onamizga xizmat qilishda birodarlarimizga mahallamizga va hokazo mana shunaqangi qilinayotgan ishda biz farzandimizga o'rnak bo'lsa bo'ldi mana shu kifoya qiladi bizga biz u zotlarga o'xshab turib qul ozod qul yo'q alhamdulillah xudoga shukur qullik zamoni birda o'rda bir bo'lgan endi bu qaranglar xudoy taolo o'sha qullik zamonini tugatishlikni qarang oson yo'li ozod qilishligini xudoy taolo joriy qildi yer yuzida chunki karramallohu bani adama odam farzandini ulug' mukarram qildi dedi odam sotishlik harom odamni sotib yuborishlik qul qilib olishlik harom agar bo'lganda qul bo'lganda xudo mayli buni odamlarni qul qilinglar bunaqa bunaqa bunaqa deb aytar edi ha aytyapti jannatga kirishlik uchun qanaqa amal qilish kerak desa yaxshilik qilish kerak savob qilish kerak ehson qilish kerak zakot berish kerak va hokazo mana shunaqangi ishlarni qilsang jannatga kirasan deydi ha qul bo'lishlik uchun mana shunaqangi shartlarni keltiradiku oddiy masalan zakot masalasida kim zakot beradi desa balog'atga yetgan aqlli, o'sha darajadagi dunyosi bor odam zakot beradi deydi to'g'rimi agar qul bo'lish kerak yer yuzida qullik zamoni bo'lish kerak bo'lganda va xudo buni ham o'sha tafsilotini keltirib o'tamiz namoz o'qish uchun joyi pok bo'lishi kerak usti pok bo'lishi kerak tahorat bo'lishi kerak o'sha namozni vaqti kirish kerak muazzin ozon aytish kerak va hokazo shartlari bormi uni ham sharti bo'lgan bo'lar edi bugun odamni aldab olib chiqib sotib olayotganlar o'shani orqasidan dunyo topayotganlar bor aldab olib chiqadida zo'r ish deydi olib boradida pasportini yig'ishtirib oladida bo'ldi shu bilan endi to o'sha sotgan pulini sotilgan pulini to'lamagungacha aytib yuraveradida qul bo'lib umri bo'lsa qaytadi bo'lmasa o'sha yerda o'lib ham ketayotgandir xudo saqlasin